ბავშვებო. გამარჯობათ ბავშვებო. დღეს გვაქვს გამოცნობა. გამოცნობა დღეს გვაქვს ესეთი თამაში. თუ ვერ გამოვიზნო, წასმა. ფრასკების წასმა. ესე იგი, ჩვენ ავიღოთ ამ კლიტეს, დავმალავთ ამ ჩიქებში, აუხსნათ ჯერ ბავშვებს როგორ ვითამაშოთ ახლა. დავმალავთ ამ ჩიქებში, დავატრიალოთ ესე. და გავიგებთ ჩვენ თუ ანდრია გამოიცნოს, მაშინ ადრია წამისმევს მეკრასკას და თუ ანდრია ვერ გამოიცნოს, მაშინ მე წავუსვ ანდრიას. მამა ისე. მოდი ახლა დავიწყოთ ახლა. კარგი, მოდი ჯერ ბავშვებს შევახსენოთ ჩვენ, რომ ჩვენი არხი გამოიწერო, ვისაც არა გამოწერილი არხი, გამოიწერო. გააქტიურო ზაი და ბევრი ლაიქები. ბევრი ლაიქები. დავიწყოთ. დავიწყოთ. ოკეი, პირველი შენ, კარგი, დავიწყოთ, მოდი. პირველი შენ ახლა. მე დავიწყო პირველი? არა, შენ ახლა მეორე მეორე. ოკეი, შენ პირველი ხარ, მე მეორე, დავა. მინდი. დავატრიალო? ესე იგი დავატრიალეთ, ესე იგი დავატრიალეთ, ესე გადავატრიალეთ, გადმოვატრიალეთ, ხო, ხო, ხო, ხო, ხო და ეხლა ან ვიაიჩი რომელშია? აი მაში. აი მაში? დაწნებული ხარ? ხო შეიძლებაას? არა. არა. დაფიქრდი კარგად, სამამდე ვიწრი 1 2 3 ამაში. ამაში? ხო. <laughs> ესე იგი მე გიჩვენებ და აა, კაი, ეს გაპატიო, კაი. აი, ასე ხარ. აი, ხედავ? ხო. აი დავიწყოთ ეს ციტელში ციტელში რა შეიძლება გამოიწო ციტელში იქნება თუ ციფერში იქნება შეიძლება დავიწყოთ ესე დავატრიალე დავატრიალე დავატრიალე გამოიცანი რომელშია დაფიქდი ა დაფიქდი რომელშია ველი მაში აი მაში ამაში ხო აა ეს შეიძლება კარგი ეხა მოდი მე ახლა გავხსნი ამას მე აი შენი კრასკა ცოტა მოიღე. არა, კიდე არა. კიდე? ბევრი არ წამისვა იცოდე, კაი. ისმე. ოკეი, კაი, ეყოფა მას. მიდი. საწამისმე ცხვირზე, შუბზე. ორი, სამი. ერთი უნდა წამისვა. ვის ბენიკი, ბენიკი. ოპა. აი. ცხვირზე? კაი. ოკეი, კაი, კაი, გეყოფა. კიდე მინდა. არა, გეყოფა ეხლა. ეხლა გავაგზავნოთ ჩვენ ისე. დაგიხარ ბავშვი, мама. ეხლა გავაგზავნოთ მამიკო. ჩვენ ისე. ახლა შენ გაგიწა მეგამოვიცნო. ბატონო. ეს უნდა დაეგიახურა. არა უჩას, ახლა მე გავაკეთე. მე გავაკეთე. მიდი. მე თვალებ დავხუჭა. მიდი. და მე გამოვიცნო, თუ რომელშია, თუ ვერ გამოვიცნე კიდე შენ უნდა წამიშო. აი ეს დავხუჭები დავინახოთ, აი ეს თვალები გვაქვს დახუჭული აი. აჰა. ვორჩა? ხო. ეს რა გამოვიცო ჩვენ რომელშია? გამოვიცნოთ, ესე იგი, მაჯია, მაჯია. ბუ! აი, გამოვიცანდი. აა, შენ როცა მოიგე, მე წამისმიო. მოდი ცოტა მიწაგისო. აბა. გაიგიმე? გაიგიმე? ნინდა საერთოდ. ოკეი. გავაგზელით. ესე დავდო ჩვენ ინკრანს. ესე იგი, აი აქ არის. გაახილე თვალები, გაახილე თვალები. აი აქ არის. დავდეთ და დავიწყებთ. ჩამოვიდი, ჩამოვიდი. აა, მიდი ვე, მიდი. გააგზელე, რომელშია? აი ماشي ზოპა. აჰა, კიდე მე უნდა წაგისვა. ოპა! აი ესე იგი, მეორე, ეხლა მეორე ლოყა მომეცი? არა. ნიკავზე. ნიკავზე? აი, მაშინ ნიკავზე გადაგისმევე. ოკეი, ნახე რა მაგარია. შეიძლება ოკეი, ახლა შენ გააკეთე და მე უნდა გამოვიწრო. დავაი, მე თვალებს დავხუჭავ, რომელიც იქნა ჩადი და დავფიალე. ზათრო იქნები მითხარი. ზათა. ზათარი? აა. არ გამარჯიები არ. აა, გავაკეთე მარჯიები. კარი, ახალ. ჯა. წავაგე ხა რა, წავაგე. ნელა, ნელა, დავსვრო ძალიან. ორჯერ. ერთხელ, ერთხელ, მე ერთხელ წაგისვი. ოკეი, აი მე სულ გამკრასკა ბიჭი, მოდი ეს დავუტრო არ დაისვრო საქაურობა. აჰა. დავაი გააგზელე, დავაი, დავაი, დავაი, დავაი, დავაი, მიდი, მიდი. ზათა ხა? არა. ზათა ვარ. ეს გაგიე. გავაკეთო მაჯია? არა, შენები მაჯია გავაკეთო? არა, ბეჯი. მაშინ რომელიც მიავირჩე? აი ეს. მე. ეს რა არის? აი ამ მაშინო. აი მიდი აბა წამის. ცოტა კისო. დაიქ. წერებს და წამს. მიდი. ზეო ზეო ზეო ზეო გავაგზელოთ დახვით აჩვენი ბავშვო აი ესე წამისო ბავშვო რა მე რამდენი წავაგე უკვე კარგი ისი ბავშვო ეხლა ჩემი ჯერია და ნახო ვივისწავლოს მე გავაგზელოთ აი უყურე დავდე დავაფარე გავიდა <laughs> რობერშია მაჯია მაჯია მაჯებო იდე წავაგე, იდე წავაგე. მაგრამ მე წავაგე იმან ბევრი იგე. ვინახა, საიდან იცო გამიო, რო რაკეთე მაგრამ მე საერთოდ აკეთებინე ბაჯი, ვაფშე არ აკეთებინე ფიცოდე. მოდია. მოვედი, კაი. კიდე წვერზე. აე. სო. კაი. ხე, დახუჭე, სად ჯერ იყო, დავაი, დახუჭე. ბავშვი, აი, კაი, კაი. ეცერე აუხუდე მზად არის არა მზად არის აუხილო ხო ხო გო გო ეს მეც გავაკეთე და მომაკვიეს რა მეც გავაკეთე მოშე ოკეი კარგი გამოვიცნოთ მაშინ ისე გამოვიცნოთ ერთხელ ერთხელ უხელებოთ კარგი მაშინ აი მაშინ აი არა აი ამაშია <laughs> აი მაშინ გახსენე გაგიჟე დადა ოიდე ხოდანის ამ შედამის ხე ჯერა ჯერ უნდა წაგისვა მოდია შეიძლება გიგითხე სადა სადა აი ქსუ მოდი ნახოთ ეს ზოლე ზოლე ესია ესე ესე ერთსაც აგისვა რა მე ჯერ მომარ უნდა კაი აა შეიძლება დათმებული ხა? ხო. მაინც ვერ გადავათქმევინე, მაინც ვერ გადავათქმევინე მოუშვებო რა. კაი. მოწვევი. მოდი. დაიწე. შეიძლება. ყელში არ შეიძლება. შეიძლება. შეიძლება? აა. მეორე აწამისო. ჯობია ბევრი. ბევრი არ შეიძლება. ჯობია. so ერთი ხელზე ხელზე არ შეიძლება ხელზე არ შეიძლება ხელზე არ შეიძლება აა და ხელზე მიდი დამნიშნეს ნუ ასე და დავიკარგო ხო აა ესე ოკეი არ შეიძლება მაჯები გააკეთო მაჯა დამბლოკირო მაჯები აღარ გავაკეთო კაჩ გვეყოფა ახლა მე გასულ გაგიჯაზი ისე ბავშვი რა გავუკეთო ანდრიას აი ესე აი ესე გავაქერა და <laughs> ისევია <laughs> აა თეია მოგვიანახე ყველა თი გაიფერადებ აი ესე შეხომ მომიგე ოკეი მე ყველა თი გაიფერადებ ეს აკა ეს ეხლა აკეთ აჰა ეს მომეცი ეს დაგუთაი აქ მოდი აკეთეთ ნელა აკეთე მომეცე თითები აჰა ამოატრიალე ეგ დადე იქ მე როგორ გავიფერე მოკა მოდი ხა ჩაატი ხელი როგორ ეს არა ეს დადია ხა ჩააკი ხელი არა მიდი აა სა ახლა როგორ გადმოვიდა აბა ჯერი ჯერია მოდი ხო ჩვენ დავაშვით პოდკასტს და ბავშვებს უთხრათ თუ მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო ჩვენი ახლა გამოიწვიეთ და ბევრი ლაიქები დაწერეთ ჩემი ახი გამოიჭერი და მილაი კარგად ბავშვებო კაკლაი კარგად იყავით ბავშვებო და არ დაგავწყდეთ ზარის გაარკვევება ზარის გამოჭერობა კარგად კარგად ახალი ვიდეო შეხვდებათ და